Le solfégiciel permet d'effectuer différents types de transformations de séquences, le premier étant la transposition. Les mélodies du solfégiciel s'affichent par défaut en Do majeur. Pour réaliser un changement de tonique, ouvrez le tiroir Transformation de séquence et cliquez sur une des toniques affichées sur le tableau. Par défaut, le solfégiciel affiche un choix de trois toniques, Sol, Do et Fa. Mais en cliquant sur Liste de toniques, tout le cycle des quintes vous sera représenté afin que vous choisissiez les toniques à afficher dans le tableau. N'oubliez pas de valider vos choix avant de fermer la fenêtre. Vous pouvez à présent cliquer sur les toniques que vous avez ajoutées dans le tableau. Le bouton « Changer la tonique » permet de parcourir les toniques affichées dans le tableau. Le raccourci majuscule T remplira cette même fonction. Pour changer de mode, cliquez dans ce même cadran sur le mode souhaité. Par défaut, les modes proposés sont les modes majeur et mineur. Vous pouvez alterner ces deux modes grâce au bouton « Changer de mode » ou le raccourci majuscule M. Retenez donc, pour passer de majeur à mineur, le raccourci majuscule M. Si vous êtes un adepte des modes anciens, rendez-vous dans la liste des modes pour les ajouter au tableau. Vous pouvez maintenant transformer la mélodie en cliquant sur les modes voulus ou en utilisant le raccourci majuscule M. Ces choix de mode et de tonique continueront à s'appliquer lors de l'affichage d'une nouvelle séquence. Nous verrons dans une prochaine capsule qu'il est possible de faire varier les toniques et les modes de manière aléatoire.